screen screen hidup ke tak kalau screen hidup maksudnya dah repair lah harap-harap tak bentuk lah jom bismillahirrahmanirrahim saya jauhkan sikit takut menutup Okay, meletup